সাজতে তোমাৰে উমৰা মনত আছে বুজানো বুজাৰ খেৰুৱা সাধুবোৰ সোণালী আখৰে হৃদয়তে থাকি হাজতে তোমাৰে মনা মনত আছে

taas আখরেৰে হৃদয়তে জোনালী ৰাতিৰ জোনাকী সাজতে তোমাৰ